でさ けじゃダメだ足りないものをかき集めてライバル一歩茎でも同じ景色いつ